여러분안녕하세요ゆかチャネルゆかにだ今日はあの本当はねカメラ持ってきたけど撮る予定はなかったんですけど結構今日一日そして明日まで、えー、まあ、タイ旅行の準備ととその前のソウルでの撮影があるのでそれに向けてちょっとこうビューティーデーにしようかなと思ってで今から行ってくるのはまつげエクステをしてこようと思います なので、えっと、チェジュのそのビューティー系の施術はどうかっていうのをお見せしたいと思います今日は行けたら美容室も行ってこようかなと思うのでお楽しみにしていてくださいなんか痩せた俺74になったの1週間で5キロ痩せたの <laughs> 本当に嫌い <laughs> とりあえずまつげエクステしてきますバイバーイ今まつエク終わってきましたどうかなすごいねいい人でそのしてくださった人が まさかの名古屋でね住んでた方で日本語もできる方でしたなんでもしこれ見てるチェチュに住んでる日本人の方いたらぜひ行ってみてほしいです名前はねリトルブラックっていうお店なんですけどよかったです皆さんこんにちは昨日美容室に今日来ようと思ったんですけど1日ずれて今日来ました 진짜 너무 좋다고 했어요. 아, どうですかいい感じだと思いますいい感じです今日はどういうスタイルですかわかんないです <laughs> お任せ、は結構暗くしました次はねあのブルーブラックだったかな にしようかなと思いますでいつもしていただいてるのはえっ、ー、とイーヘンスンさん <laughs> ですなんでもしねあの都民の方見ていたらチェジュ島民ハリンというかチェジュ島民クーポンっていうのがあってでそこだと結構ねお得な価格になるのでぜひそのアプリをダウンロードして、えー、電話してみてください。 じゃあもう髪切りましたはいハンナもやってくれたけどこのペヨンっていうこれがきっと韓国スタイルのポイントなのかな下からソウルなのに絶賛肌荒れ中ですが髪は綺麗になりましたよかったありがとうございました次のビューティーコースに移動しようと思いますそれではバイバイあのー 今ねあの肌の管理してきたんですけどそこに行く前に動画を撮ることできなくてで中でも撮ろうと思ったんだけどこう他の方がいらっしゃったりとかしてなので次そこのエステのところはエステっていうか何ていうのかな 皮膚管理 <laughs> 韓国風あのスキンケアのお店はまた別でご紹介したいと思います私がねここはずっと結婚式前からもう5年ぐらい通ってるとこなんですけどとても良くしてくれていつもね丁寧にしてくれるとこなのですごく気に入っている場所ですで今日はあのちょっとニキビがあってそれをこう ニキビの中のものを出したので今ちょっと炎症してるんですけどこれはねすぐ23日で収まる感じなので今の肌の状態というよりかはここからどんどん耐性されて良くなっていく感じになりますはいすっきりしましたなので今日のビューティーコースの、えっと、2つ目はスキンケアでしたあとは明日明日ソウル行ってなのでまたお楽しみにしていてください。バイバイ